galerinha? Estamos aqui vindo de Simões Filho para o Pilates. Fazer exercício. quem disser quem disser que Pilates é arte de viado, vá fazer. Eu era um deles, né? Falava que nada, pá, a malhar glúteo, ficar com um bundurinho, não sei o que Puta que pariu. Fui lá, Negócio viola da porra. Agora sim, você não pode ter nenhum problema, né? Se você tiver alguma coisa, ela vai lhe tratar como se fosse uma fisioterapia. Mas se você tiver limpinho, amigo, sem problemas, parabéns. Ela vai cuidar bem de você. Muito bem. Só não chore. Ó, oh, aqui, aqui, aqui, eu eu falei com vocês os novos, os novos radares. Ó. Oh. Pegou? É, pois é. Nova geração de chupacabras. o cara deu uma fechada ali que... Me assustou um pouquinho, viu? não sei se foi a intenção dele. Mas tudo bem. Porque bola vai! Eita, eita, eita! Eu, eu, eu, eu, eu. cantei pneu agora aqui. Pô, o, o bom do freio a é disco é isso, velho. Pneu traseiro trava, canta. Ixi. Você fica de boa. Bom, falo por mim, né? direto, direto, direto todo pneu com essa moça. é ia falar moto e foi moça, mas moça. Moça! Porra, que faixa grande! Ué, ué, ué, ué. Caralho, tô com fome. Boa, fazer pilates com fome, puta que pariu, vai ser foda. Hein? Gente, não façam isso. Eu até li sobre isso. É... Se você não tem costume de praticar exercícios, se você não for atleta, não tiver preparo, não faça exercício com fome. eu já tenho meu minha expertise. Já faço esse negócio. Fazer o moetar, então eu tenho um preparo. Dá pra segurar. Caso você não tenha, não faça. Que você vai se fuder. Que é, rapaz? É. Fazer besteira. Os caras se estressam. Eu, hein? Alan? Ah, ter. Seis minutos. eu tava conversando com as colegas lá no CIA, rapaz, eu tenho uma fama ruim da porra, de miserável, de, de pegador, de putanheiro, Jesus. É a pessoa tão tranquila, meu. Não faço nada. Porra. Se eu pegar o sacana que me deu essa fama, na moral, velho. Eu não sei se isso é bom ou ruim deve ser boa não. Tá, depois a gente vai sobre isso. Galerinha, vou chegando aqui. Tchau, tchau. Um abraço pra vocês e até o próximo, viu? Tchau, tchau.